Daunnya Allah wa yamsaska ya yamsaska Allah bidurin falakasyifalahu illahu. Jadi apabila kita ini kok mendapatkan bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Benar? Sampean kok apa kena oleh penyakit paling parahnya. Gak bisa itu dokter gak bisa ngilangi penyakit sampean niku. Percaya niki? masalah sampan gonang Singapura gonang hmm. dindi tuas tuas tenana ah. jadi nggak bisa itu yang bisa menghilangkan adalah Allah kasifalahu maka orang Arab ini orang Mekah ini biasanya kalau sakit itu dokter itu nomornya menuju ke rumah saya atau ke dokter itu nomor petolekur lah itu yang nomor satu diutamakan apa orang Arab yang di nomor satu kan ya Allah dia berdoa kepada Allah maka diperbanyak dia itu mesti ke ke Mekah ke Haram minum air zam sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan penyakit. Loh kok sudah ditunggu-tunggu nggak sembuh-sembuh barulah ke dokter. Ini kalau orang Arab, kalau kita nggak ke dokternya nomor satu, Allah nomor belakangan. Oke, gimana? Mau titik, anu titik, melayu nang dokter. Niki, nang gusi Allah ini nomor terakhir awet dewi, nih kau nomboten. Lu ngoten. Lu kadang-kadang niku orang Arab tuh makanannya itu kambing. Sampan makan kambing orang Arab itu Biasanya menyembelih kambing satu dipotong kepalanya dibuang, kaki-kakinya dibuang, terus isi perutnya semua dikeluarkan dibuang, tinggal daging ini di apa itu dimasak diguling kambing guling akhirnya ditaruh di atas prasmanan Loh ini hanya untuk satu keluarga makan ini. Kambing satu. Kira-kira sampan jadi setruk mboten iki. Hah? Kakan daging. Loh, orang Arab enggak. Enggak ada orang Arab yang banyak yang setruk itu enggak ada. Loh, sing wake setruknya malah wong wong Jawa nih. Duko nih ono operasi nih. <laughs> Loh ini loh. Nah, makanya ini ya. Jadi Pertama itu yang bikin penyakit adalah al Allah. Yang bisa menghilangkan penyakit adalah Ini tauhid prinsip. Gak boleh kita itu meninggalkan. Makanya masalah corona ini yang bikin corona adalah al Allah. Yang bisa meninggalkan meninggal apa itu mengangkat corona ya juga al Allah. Akal-akalan bisa. Tua-tua kadang-kadang duduk urusan. Saya bilang kalau bukan urusannya ini diurusi runyam misal Nggih mboten. Niki urusane Allah apa urusane sampean? Allah. Lah urusane Allah sampean urusi runyam dhuwit triliunan tek. Lho nggih lho. Nggih masalah niki. Nah, dicoba sama jangan takut hanya kepada Allah kita takut ngoten lho masalah penyakit apa ae ngoten niku berdoa kepada Allah mohon kepada Allah supaya Allah ngang ngangkat wa im ya iyam saskallahu bidurrin falakasifallahu illahu maksud gak percaya sama ayat Allah gak percaya sampai ini kufur loh sampai ayat Allah gak percaya nanti gak kufur iso murtad, iso kufur ini enggak ya tapi ini yang kuwada kata percaya nampak percaya nih percaya ini minggrang minggring niki enggak badan makanya ini kalau ngelayat wah panjenengan kalau ngene khutbah ten pujon ah niku dasare kan Quran hadis lek sampai ono wong gak percaya kan dadi murtad <laughs> ngono ne wae nanti yang pendapat ngono pun kok pinter batinku <laughs> enggak nilai Quran dadi murtad nah ini terus wa yuridka bi khairin fala radd li fadli maka apabila kamu itu Allah menghendaki kamu itu bikhairin mendapatkan kebaikan oleh rezeki, oleh ilmu, oleh apa wae nggih. Nah niki bikhairin fala rodda. Maka enggak ada yang bisa nolak li fadli. Jadi bagi anugerah Allah enggak ono sing iso nolak. Lu tenan lho niku. Kadang-kadang niki wong pikirannya saking puyenge, saking bingunge, dodol tapi padha dodol tapine akhire si situk payu lari sing situk gep napa gak payu blas karo sing ngampreng akhire sing gak sing ngampreng iki akhire pikirane macem-macem oh jangan-jangan ngono nggih ya <laughs> nggih Loh, akhirnya melayu ini nanti melayu di nih karo dukun kari dukun ini senengan nih golek duwe enggak badan lu akhirnya malik wah sampai ini digawi tonggo sampean sing Lepas gak payu, tambah divit, tambah mit, lah mit, Nah dosanya dobel-dobel, enggak? Nah ini dobel-dobel, Lah makanya ini sama aja percaya, uang lagi sama niku lagi oh anjani waya oleh rezeki, enggak mau sih so nampel. Gimana? Percaya niki. Kalau sih nampel, anjani terar rezeki sampean, yo rezeki ini sampean. lo tauhid pak patokan lakono lah saman ngaji tauhid maro lagu neng gak jadi lagu terus saman kalo opo ngaji tauhid nggih mboten ini kan tauhid niki jadi lagu lah lagu nih modelnya tuh niki niki namanya tauhid Wah, alhamdulillah, iki mau sedih aku ya orang nosing menggo belasi uang padahal yo tak tunggu, wis tak sirami banyu leri barang. Tapi udah sana gak ono sing kalau sing menggo iki opo? Ya awake sabar, ngono lho. Nggih mboten? Nanti ojo suudan sampai kancane. Nggih ya? Nggih. niki lho. Dadi ora ana sing iso napa namene menghilangkan kesulitan ya enggak ana sing bisa nolak rezeki. Niku ngoten lho, niku namene tawakal nang Allah. Nah, terus ada ayat lagi, fadzkuruni adzkurkum, maka kamu berzikirlah pada saya, ingatlah padaku. Lelekku sampai ini gak banyak ingat kepada Allah. Terus sama kata ingat nang sopo. Oh, Muliani wiritani kok malah saliani Allah. Wiritani sing dagang sayur, kupis, wortel, kentang, kupis, wortel, kentang, kupis, wortel, kentang. Ngono wae. Mboten Allah Allah. Nggih mboten? Nggih. Lah niki elinge sampe turu-turu niku lho eling wiritane liyane al Allah. Nggih mboten? Ya niki elinga, elinga kabeh niki elingno nang Gusti Allah. Masya Allah aku iki mangko ngene ngene ngene ngono lho. Eling nang Gusti Allah. Kalau orang eling nang Allah jelas orang itu Allahu Samad bersandar hanya kepada al Allah. bukan kepada selain Allah, bersandar kepada Makanya kemampuannya wong tauhid karo kemampuannya dukun itu gak podo. Gimana? Temenan loh, gak podo. Kemampuannya dukun niku kekuatan setan iblis kekuatan yang tahu ke kekuatan gusti allah percaya niki nah lekon janji nih allah ada kurkum kalau kamu ingat padaku maka aku ingat kepada kamu ya wes lek ini gimana Lah marane ora tau eling ambek Gusti Allah sih. Iya? Yeah. Lah ora tau eling ambek Gusti Allah marang ngono njaluk rejeki, njaluk rejekine nang endi terusan. Lah <laughs> sampeyan bab rejeki yo eling nang Gusti. Gusti Allah. Kok lek wis eling Gusti Allah, oh iya ya. Eh kulinya kalau terangaken Gusti Allah gak pernah lah lali mek cuma kita niki mboten pernah eling nang Gusti oh. Gusti Allah lha kita eling gak eling nang Gusti Allah ya mau jelas malih ana bandilane nggih mboten malih sampean Gusti Allah malah wong iki ora patek eling nang aku jiarno paling-paling dikira rezeki ya istri istri drot nggih penglu penglulu dikira rezeki penglulu apa enak ya rezeki penglulu isine akhirnya dilulu oleh rezeki akhirnya lali nang Gusti Allah dikai makar nang Gusti Allah, dikai maksiat nang Allah karena iku rezeki-rezeki penglu penglulu. Beto karo rezeki min Allah, nek eling nang Gusti Allah terus syukur terus akhirnya niku rezekine dadi manfaati ngono lho. Iku bedone nang ngriku. Niki fadkuruni wa azkur ku kedua. Ayat ketiga jerene wa ma min dabatin fil ardi illa Allah Allahi rizquha ilingo ora ono apa jenenge gegermetan makhluk di bumi iki nggak ono makhluk di bumi iki kejobo Allah riziku. atas Allah lah rezeki mereka lu iki wes kabehku disebab apa kita ini istilahnya makhluk kita ini iyalu iyalullah piaraan Allah kalau kita ini jadi piaraan Allah jelas kita ini mesti dikasih rezeki oleh Allah. Jadi atas Allah rezeki kita, bukan kepada yang lain. Nggih. Ngawe dengan keimangan anak bojo di aku. Kon nek kanu aku lho kon iso mangan. Ah. Sing ora koplak ora ni, ora gantar tau ngaji apa malian. Nggih. Ah. Coba lek ngaji ngeten lak iku mangko awake masono ngingoni bojo ketoke tapi kenyataan iku mang Gusti Allah ka ketok kabeh duduk awakmu ngono kadang-kadang kadang-kadang kan enten lah wong lanang model ngene wah si nyambut gawe kula mas kalau dama gendaan ya ora apa-apa kono <laughs> katene nuntut aku selingkuh roh konangan bojoku ya gak apa-apa babak wong aku sing golek dhuwit dhuwit duku dhewe ene kan model ngoten Wah, nek tenan aku lo nating krungu niku. Nggih. <laughs> Ono model kaya ngoten niku enten. Dadi selingkuh niku jarene awake yo dibenerno karena apa? Karena dia yang, yang cari duit, ngono lho. Dene tak gawe ngene-ngene terserah aku ngono. Lah bojone akhire wong bojone bojoku tak ingoni ya terserah aku. Masa aku golek gendaan dhewe ya babang. Masya Allah, ana wong model kaya ngoten. <laughs> Niku model niki mboten tau ngrungokno ayat apa maminda batin fil arti illa Allah iris <laughs> di jekuan niku gak, gak pernah niku ya nah niki Nah, terus summa inna wa ta'ala dominalaka domanan mutlak. Jadi sesungguhnya Allah itu nanggung kepada kita itu domanan mutlak dengan tanggungan yang mutlak. Lais mutlak itu seorang kena dokel-okel. Gusti Allah nanggung nambah makhluk ini nanggung. Lapa sama niku kok khawatir bareng lapa. <laughs> Enggak. Menungsan niku meh wajib ikhtiar. Lah dene ikhtiar niku mangko awake aja kok waduh awake ikhtiar koyok-koyok. ilingo wa makaru wa makarallah, wallahu khairul ma kamu duwe rencana Allah duwe rencana tapi Allah itu sebagai bagus rencana sing sing apa namanya wallahu khairul makirin jadi orang-orang yang punya rencana itu tetap menangi Gusti Gusti Allah kadang-kadang ngoten ya wah nu masa niki tiang niku wajib apa jenenge ikhtiar sar'i. <laughs> Jadi mireng mboten? <laughs> ikhtiar bangsa sar sar'i. Pangan ini iki kudu ndamel masker, kudu bekerja di rumah. Nggih. <laughs> ngoten belajar di rumah, ibadah di rumah. Niki wujud daripada ikhtiar sar sar'i wajib. Tapi pet petilen ngangge wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Masa kon ndek jero omah oh, wae matek modar modar kon. Ayo coba kon ndek omah gak nyambut gawe, padahal kon nyambut gawe ini mesti ndek jobo. Nggih, nggih pegawe, pegawe negeri. Nggih, ah, dibayar. Masa nganggur ketekur. Nggih mboten Lale cahali yang mang dek omai lo ya opo, yang mate tak keluwen, gimana? Lalu ngoten lho. Nggih. Wedi ya iki mek corona. Coba diwedi babak ngono. Sing bengok-bengok ya cek babak cek bengok-bengok. Wong begetut babak jare begetut. Pokoke awake dhewe bertauhid kepada Allah. Oh. Bisa diterima niki. <laughs> Ngono wong ana akal-akalan tok e wong akali menungso ya ditiru. Wong iki sing patokan ya ngangge Quran ha. Hadis. Nah, niki min goiri syarti tolap tanpa syarat mencari atau bekerja. Kasbi, kasbi itu golek numpreh kerja. Itu namanya kasbi. Jadi tanpa syarat mencari maupun bekerja. Kata Allah, wa ma min dabatin fil adi illa Allah rizqu. Ini dalil ini mau ditulis nih gini. Suma kaifa yasihu ayak muru'ab tabitolapi ma la ya'rifu makanahu. Fayat lubuhu Jadi kemudian bagaimana sah kamu Yakmurol abda bitolabi eh, Hamba ini diperintah untuk mencari sesuatu yang tidak diketahui tempatnya Bahasa <laughs> ini ruang gini Ruang kan Gini segini dendi anu ini dendi kapan anu ini Garu kadang-kadang niku Nge jadi malah yarifu makanau kemudian bayat lubu kemudian mencari ya bingung kaya yang golei nopo namanya jarum deng ini la, lautan makanya arek menom noman bingung golek jodoh itu pantes karena apa jodoh ini mek situ wong wedok wake jutaan dia jodohku irungin dia ngono bingung kan ini kan arek arek arek temenan joko joko ada nem bingung di cak man <laughs> teko enggak cak man <laughs> Iki zaman bingung zaman. <laughs> bingung golek jodohku ndi yo ngono. Bingung. Lho tenan lho niku. Golek jodohne bingung. Soale jodohne mek si arek wedok juta. Nah, kadang-kadang jodohne tanggone dhewe lho karo dilalakersane ala kok gak biyen-biyen ngono. Nggih mboten? Lho, niki kan arek wedok arek Joko-joko bowe ngono. Sampai nglayung ora iso turu, ora doan mangan, nggih anggo ijo, golek jodho. Kono duduk jodhone dipecoh. Nggih sik kait kenal sing ndulit wis dipisuwi. Lah nggih ya? Ah. Lho tenan lho niki. Lho, ngoten niku, mampah rezeki. Lah bojone rezeki sih. Nggih. Ya rezeki, mau ngangge sama rezeki mek panganan tok lah, apa dhuwit tok ta. Ya ora. Ah, sing gak duwe gak duwe anak yo ngono nggih mboten sing gak duwe anak yo ngono bengong ae ah yo ngono dilalang kula wis kersane Gusti duwe anak yo dianan rempecel <laughs> ngono niko nggih mboten nah niki ini babakan masalah niki lah makane wong niku wis engko lek kapan pasrah nang gene Gusti Allah tawakal nang Gusti Allah bab jodoh bab nopo niku engke nek dikeki Lagi dilala kersane alam. Makanya kalau biasanya lek ono arek joko joko kepin oleh jodoh nih biasanya had, kalau hadiahi ngeten, kalau ijazahi. Sampan lek badai sare, niki sampan wudhu dhisik dalam keadaan suci, mari ngono kate turu, iku kudu hadiah nang ini bojo sampan. Asli menungso niku wis dijodoh-jodohaken kan, wis ono jodoh nih ila hadrati zauji zaujati lek wong lanang nang kene bojone ila hadro jabu jati tumateng bojo kula wedok nggih al-fatihah maca fatihah ping 7 mari ya Allah mugi-mugi kula sampean temokaken bodho kula nah, ngoten iki mesti turu engko dilalah menisuk niku lho moro-moro dipethukno jodone moro narek wedok ingah ingih ngono moro atine tratap-tratap oh berarti iki jodhoku nggih mboten <laughs> Tapi sing oleh aja ngono bawa. <laughs> Lah niku modele ngoten niku anune nggih. Niku alhamdulillah kok wonten murid kula lak tiyang batu niku etane plasa. Eh etane niki lho napa? Kok plasa? Etane niki lho etane napa? Alun-alun. Daleme kampung contong riku. ngeriki yai kula susah yai nopo enten kok susah juga kula niki kali wedok wedok sing adik ini niki empon tiga tahun pacaran berarti niki berarti kulo nikah kan yai kurang sak bulan lah mbak Yuni ngenteni mbak Yuni buatun payu payu yuk nopo niki jadi ini wakhirnya kulo kengken adi apa tekan ini dilala marono kulo ngeriko tendaleme lah niki nopo yai empon kantuk yai sing kula ah. adi apa tekan niku jadi ini sak minggu kan untuk yai. Nanti begitu ditakono langsung dirabek no. Satu dulu <laughs> nih. Lah niku, nge, niku ijabah krono gusti, gusti Allah, nge. Wala yuri bu ayu sababin minha rizquhu ala diatana walula goiru. Jadi karena dia juga enggak tahu ayu di mana sebabnya minha dari beberapa sebab rizquhu, rezekinya. aladiyatana walu lagoiru. Jadi dia untuk mendapatkan rezeki itu lagoiru yang selain asbab itu. Sebab kan kuata, sebab sebab sebab kan kuata. Lah terus sebab opo sing akeh. Seringkali kan ono wong nih, kula niki nyambut gen opo yi pantese. Sajane ditakoni aku lah goblok aku dhewe gak roh. <laughs> Lah eh, ora roh sih, wong niku rahasiane Gusti. Aku tuh takon nang aku lu kan tidak jawab ya apa kan? Kulo kadang-kadang ditakoni wong yang wong goblok takon. Wakon model ngono pertanyaan nih, lah yo ragu benar kan nih, nggih. Aku lo nih nyambut gay, niki pantai nopo niki jodoh kulo nyambut gay nopo ya. Mau tak nyambut gay jodoh apa ya jodoh pokoknya sih diseneng, disenengi. Pokok sing halal ngono tuh nggih. Bener nih, <laughs> waladhi yasiru sababa ghidha wa tarbiyati la ghairu jadi juga dia enggak tahu ya jadi apa ya aladhi yasiru yang jadi sebab dapat makanan atau sebabnya ghidha sebabnya dapat makanan wa tarbiyati dan untuk mera menjaga tarbiyah itu jaga ghidha la ghairu yang bukan yang lain. itu juga kita enggak tahu lho. nggih kan makan apa dilala kopo ingin mangan apa ngono dilala karo bojone ah, mangan keping sambal goreng malah karo bojone jangan bening kadang-kadang aku gak cocok aku moring moring lagi bojone ya masak o dewi <laughs> ngono ngono malia nggih mboten Nah, kadang-kadang nyalu <laughs> masak itu yang enak, yang anu dilala masak itu bojone kemangko ngelamun dan ada kewasinan. Wah, masak yang dilala gak enak malian. kan ono niku nggih mboten lah niki rahasiane Allah juga makanya sampan niku lan pamane ono sarupan urpan panganan aja kari nyata, aja dadi apa iku memang rezeki sampan yo iku ngono lho bener ae iki Nah, ini bojo sampean yo gak kuwasa kadang-kadang tukang yang kepindah tekno iku mangko alus yo dilala iku mangko oleh anu iso kasar bronggal-bronggal iki cak Kadang-kadang didadekno kenceng ini yo iso meletot to Ah, apa ya anu ngarep nom letot yo <laughs> ngene mur juragane muring-muring kok oh, mau letot kabeh wah pundi niku wong oh, gimana kalau balenane ngono dilalah dibaleni meneh malian nggih ya ngono mboten semerap ngoten niku dilalah kepingin anak putih-putih kulite dilalah duwe anak yo wireng kepingin rambutnya lurus ya kepingin anak duwe anak dilalah yo berinte nggih ya kriwul itu mesti ada <laughs> sebab ini urusannya gusti Allah gusti Allah ngono lho Nggih. Fal wahidu min la ya'rifu dzalika sabab bi min ayyasulalahu fala yasihu taklifuhu fa ta'ammal rasyidan fa innahu bayyinu. Tadi niki maka seseorang dari kita itu tidak mengetahui sebab-sebab itu bi dengan nyata sebabnya itu gak roh karena sing roh iki sebabnya aku iki nyambut kudu mbek iki ngono sebab iki karena sing roh gak iso pasti ku tenan niku min ayyaksula dari mana kita menghasilkan rezeki maka orang tidak apa itu saat kita memaksa-maksakan itu taklifuh itu memaksa Enggak gak usah kita peksa-peksa ya baba ya wis nguniku rezeki ini memang sayur asin ya diwum dipangan dulu rezeki ini memang kok dilalah titu isu isu ditui, gedang goreng gosong ya dipangan <laughs> ngono lho ya wis memang kok ya gak sengaja tang gubujune yeah. Oh, gosong <laughs> barang niku mangko lah makane fata amal lah. angan anganlah dengan pandai nggih diangen-angen sarana cer cerdas ngono fa bayun itu terang maka kemudian cukuplah bagi kita sesungguhnya para nabi sallallahu alaihi dan juga para aulia yang pasrah kepada Allah mereka ini nggak pernah mencari rezeki fil aksari kebanyakan nggak pernah mencari rezeki nggak pernah tapi zaman dulu lah sejarah nabi nyambut gawe ini mau wempeng awan bengi sore gak ono niku lo tenan lo niki kalo mboten tumon niku Oh nabi kayak contoh dagang nang gini Israel nang Pales nang gini Palestina gini nang Israel nabi dagang itu kan butuh koyok menung semen lumrah Wong nabi dagang ya sak dermo ngono dagang ngono kono menekani syariat dagang ngono mawon memberi pelajaran kepada ki kita oh dagang kon sing jujur gak oleh di akal-akalan kalian kan ngono sih kanjeng nabi kaole apa jenenge eh, dicampur-campur sing apik ya ngomongno apik sing elek ya ngono kon rezeki ojo, golek-golek pati ojo, terlalu muakeh anjen napi lho ngoten sing dagang dadi mboten terlalu golek buat golek untung dadak 100% ora kuwenal lek wong saiki ya karepe golek untung 100% ngono iku modele nyambut gawe lha niku enggak pernah niku wal amma Nah, jadi umum-umumnya kebanyakan nih para nabi itu enggak pernah mencari reze, rezeki. Para aulianya juga demikian. Wali-wali enggak pernah ono sing nyuambut gawin momen mempenggawono. Watajarodulil ibadah. Mereka ini sama cuma mengerjakan ibadah. Tajarut, ini kulek poso Jawa, ini lugune. Lugune, lugune apa lil ibadah? Hanya cuma dia menjalankan ibadah. Bahasa Indonesia ini ngoten. Cuma menjalankan ibadah. ibadah rino wengi ngono bengi ku malah gak turu-turu me sholat salat zikir salat zikir ngaji Quran ngono ne wali nggih mboten para nabi yang ngono wali yang ngono lah kok ana wali dun <laughs> bengi turu ngoro ngiler-ngiler mari ngono gak pernah kiamul lah lahir kudu wali ku nggih mboten wali-wali do iku nggih jadi ibadah ngono lho sing seru percaya iki Ora gelem ibadah. Para wali-wali nek nyaman niru wali ya tajarrudul ibadah. Wabil ijma'i maka mufakot lah annahum sesungguhnya para nabi, para rasul, para aulia lam yakunu tarikin li amri li amrillah. Maka dia tidak pernah meninggalkan perintahnya Allah. Allah enggak pernah meninggalkan perintah Allah. Lah kok dilalah ono ngali tauhid datang kentuk gak gelem salat. ana ngaku ahli tauhid dadak gak poso ana wong ahli tauhid dadak senengane sekakae <laughs> rino wengi umpamane ngono niki ngapunten lek enten wong jerene ngaku ahli kebatinan duwe guru ampuh guru ampuh sing model opo <laughs> nggih ya Jadi lek jenenge wali niku ya jenengane iba dia enggak pernah meninggalkan perintah Allah, Allah terutama sholat maka di sini tuh pondok sini tuh dari dulu itu wajib berjamaah. Fardu ain saya katakan. Kalau orang-orang di luar sana ini fardu kifayah, tapi kalau di sini fardu ain. Oh, makanya kata ono wong belajar tauhid jamaah aras sarasen orang gelem berjamaah wah ini koplak lagi nggih perlu dipijet nih lurus nggih mboten niki sering kali terus datang ono ngaku-ngaku ahli tauhid kelakuane gak gen gak kena niku gak pernah wala asina lahu ta'ala fidalik jadi Allah mereka itu nggak pernah durhaka kepada Allah menulu nggak pernah bermaksiat nggak pernah berbuat dosa oh, mereka seumur hidup berbuat salah wis toto coro dek ngerumang sani salah sampai ilah yaumil qiyamah. sampai dingin ini yaumul akhir niku loh sampai iling tak kala Adam semua makhluk datang kepada Nabiullah Adam Mereka minta supaya Nabi Adam ini memberi syafaat kepada mereka. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam bilang, "Hei manusia semua anak cucuku, kamu jangan mohon syafaat kepadaku karena aku pernah salah kepada Allah. Saya diperintahkan oleh Allah menjauhi buah huldi, tapi buah huldi saat saya terjang saya makan." Maka saya nggak berani untuk memberi syafaat kepada kamu. Akhirnya datanglah kepada Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh juga itu, eh Nabi Amayam semua anak Adam, kamu jangan mohon syafaat padaku. Karena apa? Karena aku pernah ini umatku ini mursal-mursal, begedut-begedut. Mereka ini saya mohonkan azab dari Allah. Lu niki dosa le yang ngoten niku. Rumangsa ya napa jaman niku. Nabi Musa, Nabi Isa juga demikian. Sampai Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Niki berarti itu punya kesalahan seumur hidup satu kali itu berarti masih diangan-angan sampai akhirat. Kira-kira sama kesalahan biro sama nih. <laughs> Hah? Kesalahan sama nake politi. Nih istighfari kira-kira bisa. Ah? Wis cukup nih. Oh, nah, makanya niki kula jak le malam rebo niku salat-salat sunah, kula jak berzikir. Niki tujuannya apa? Niki lah lakune wong tauhid. Nggih mboten? Kula ajari setiap malam rebo. Mboten nggih? sing niki sing tekone keri-keri niku lek saged tekone awal sebab napa niku salat-salat sun maca wae nang ayah salat sawana suwe rek wah ini mau dijak ibadah kok ya terus nih yang ditompo <laughs> nah ini mufakot itu ya Fatabayana laka anatola barizeki wa asbabi laisa bi amrin lazimin lil abdi. Maka teranglah bagi kita sesungguhnya mencari rezeki dan sebab-sebabnya rezeki itu bukan perintah yang ditetapkan bagi seorang hamba. Nggih. Jadi gak ditetapkan, gak diwajibkan, ngoten lho, nggih. Jadi gak wajib niku, nggih. Nah, tapi yang gini kuau tunggalin mangan kan gak wajib. Tapi lek sampan umpama nih keluwen, nah nggih kepingin wareg ya kudu boleh. Enggak wajib.